qui m'apporte ma joie de vivre et ma chance. e allora magica scende, la luna splende e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire.